üniversiteden çay içmepsin galiba. Bulduğuna gelmepsin galiba. Yürü kızlar. Ana çay üstünde söyleşiyoruz. Hey. Çay da kom çomo. Nasıl çaydan? da Bunu sat Gel. Kaç Kança? Lek süt verem. Üstüne cüz bin koştum. Ma dostum. Zıkattık. Close kaç. Hey, çayın, Neden çayın götür. Öke Özkan, birden Lexus kaç bunda? Lexus? O, birden Lexus kaç. Ben çaydan başka işte kılalı ben belki. Ne?